vai decorrer o workshop Marketing Digital 360 no ISPAB, Instituto Superior de Passos Brandão. Todos os inscritos vão ter a oferta do livro Marketing Digital 360, que dá o nome ao workshop, eh, onde vamos abordar as diversas áreas do marketing digital, desde a definição de uma estratégia, que táticas utilizar de acordo com os objetivos, eh, como ter mais alcance e interação nas redes sociais, eh, como ter uma presença eh, destacada no motor de pesquisa Google eh, e como produzir conteúdos atrativos. Enfim, vamos definir toda uma estratégia na área digital, como é que podemos montar todos os meios uh, para termos uma presença assertiva online. Uh, vai ser um workshop totalmente prático de um dia inteiro, por isso reserve já o seu lugar disponível no link.